يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پرور دیواروں امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زی وقار سامعین محترم جامع مسجد اعضاء کے خطیب امام انتظامیہ اور پاکستان سنی تاریخ کے غیور نوجوان عہدیداران کارکنان قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے اشاکان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء میں اپنے نوجوانوں کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں رات جنگ پروگرام تھا تو میں نہیں گیا میں نے اپنا نائب بھیج دیا میں نہیں جا رہا کہیں بھی لیکن یہاں میں آ گیا ہوں توجہ بات سن اس لیے کہ آپ حضرات یہ نہ کہیں کہ مولانا شاید کسی اور وجہ سے نہیں آئے بہت سارے مسائل ہیں آج کل لوگوں کو ابھی بھی راستے میں فونوں پہ فون آ رہے تھے جی فلاں کام کرنا ہے کدھر ہے میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں واپس حکومت کہتی ہے کہ کانفرنس ملتوی کر دو جگہ تبدیل کر دو ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ کانفرنس یکم کوئی ہونی ہے اسی جگہ ہونی ہے اسی وقت ہونی ہے بس دو ٹوک بات ہے دوسری بات ہم نے ان کو کہا کہ نہیں ہو سکتی تو آپ سوچ سکتے ہیں جن حالات میں ہم کانفرنس کر رہے ہیں ان کا اتنا دباؤ ہے ابھی تک انہوں نے ہمیں اجازت دے کر پھر انکار کر دیا تماشا لگایا ہوا ہے لیکن کانفرنس ہوگی جیسے بھی ہمیں گرفتار کریں یا ہم اندر چلے جائیں کانفرنس ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی اور لبیک کا نعرہ ہم نے وہاں لگانا ہے تو جو میں بات لبیک کا نعرہ اب لگنا ہے ہمارے ایک سید صاحب ہیں سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جو داتا صاحب تیرہ سال مجذوب رہے ہیں اب انہیں ہوش آئی ہے ان کا داتا صاحب سے براہ راست تعلق ہے گیارہویں والے پیروں سے بھی براہ راست تعلق ہے حضرت امیر حمزہ سے بھی براہ راست تعلق ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کر امیر حمزہ سے باتیں کر لیتے ہیں پریشان نہیں ہونا اگر موبائل کی سے مدینہ پاک گل کر لیتا ہے تو روحانی بندے کے لیے کیا مسئلہ ہے میں نے ویسے سائنس کو کبھی دلیل نہیں بنایا کیونکہ ہر کجا جا بھی نہیں رنگ و بو ہاں خاکش برویت جستجو یا نور مصطفیٰ اورا بہارست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است اقبال کہ قیامت تک رسول اللہ جتوں گزرے نا تو آپ دے مبارک نالین نہ جڑی خاک گڈی قیامت تک سائنس ادی تلاش رہنی سائنس بیچاری کی کر سکتی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے لبیک تاریخ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ ایک ہی نعرہ لگا دے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اب یہ ہندو مودی جو ہے اس نے تھوڑی سی بات کی ہے تو پورا ملک حرکت کے میں آ گیا کہتے ہیں جی چپے چپے کی حفاظت کریں گے میں کہ جی بالکل کریں گے اسی بھی کریں گے چپے چپے دی حفاظت لینے کی سوال ہے کہ ہندو تھوڑی جی دھمکی لاوے اجے پاکستان حملہ نہ کرے تے پاکستانی گھوڑے موٹر وے تے اتر جان گھوڑے تو مراد پاکستانی جنگی تیارے اے اسلام دے تیارے ہیں اسلام دے گھوڑے ہیں میرا ایک سوال ہے پوری امت کو کہ جدو رسول اللہ دیا فلما بڑیاں تے پھر گھوڑے کیوں نہ اترے اسی ایسے گل دا رونا رو رہے ہیں اور گل کوئی نہیں چپے چپے کی حفاظت ہوگی تو رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کس نے کرنی تھی ہمیں لوگ جہاں سارا نے نواز شریف بن گئے عمران آ رہا تو انہیں کہا جی انہوں نے زنانیاں بھی ڈنڈے لے کے میدان میں آ گئی ہیں انہوں نے گنڈے ڈنڈے تے انڈے جمع کر لے ایک سوال ہے بحثیت مسلمان نواز شریف کے گھر اجے حملہ نہیں ہوا اجے عمران چلیا کوئی نہیں تو دے محافظ پہلے ڈنڈے لے کے انہوں زنانیاں بھی میدان چاہیں دسو یار اسی صرف تقریر کریے تو لوگ سانو کہندے ہیں مولانا ہاتھ ہولا رکھو ساڑھے تے پابندی لا دین علماء تے فور شیڈول لا دین سانو گرفت کہو جی حضور دی عزت تے گل نہیں کرنی تہاڈی پوچھل تے پیر اجے جی، آیا کوئی نہیں تہاڈیاں زنانیاں بھی ڈنڈے لے اسی تے ڈنڈے لے کے اجے جی میدان وچ آئی کوئی نہ اس واسطے کوئی سوچو سمجھو اے باتاں اے مدرسے اے پگڑیاں اے مولوی اے مسیتاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ہاں سمجھ آئی اذانے انہی کی نمازیں انہی کی ہاں جی گل میری یاد رکھنا جنہیں حضور دی عزت ہوتے گل نہیں نہ کی تھی یا وہ مداحنت کر گیا وہ تو کچھ بھی کچھ نہیں اے ساری چیزیں ہیں اسلام دیا نشانیاں نماز روزے حج زکات اے اسلام دیا نشانیاں اسلام حضور کی ذات ہے ہاں بم مصطفیٰ برسا کے شرا کے دی ہما حضور پیچھے نماز پڑھ کے کیونیں بندے منافق رہ گئے مدینے چ رہ کے منافق کیونیں ہو گئے رسول اللہ نے جہاد کر کے کم منافع رہ گئے عربی بول کے کم منافع رہ گیا کدی سوچا یہی وجہ بن سی کہ رسول اللہ دل تو نہیں منیا نماز ضرور پڑھتے سن مسجد بھی اپنی نمی بنا لی نے مسجد انہوں رب نے مسجد ہی کیا مسجد درار لیکن اس مسجد آئی قاضی نبی سنا پانی پتی تفسیر مزری لکھیا کہ مسجد درار حضور دے عیب کڈے جاندے سن حضور دی شانہ نال استحزا ہوں رسول اللہ نے اللہ نے حکم دیتا میرے حبیب اس مسیح جلا دو آج لوگ نماز کے لیے دوڑ کر آتے ہیں جب حضور کی عزت کی بات ہو وہ کہہ جی میرے ڈیٹے درد سی جی میں کہا تیرے ڈیٹے درد ادو پتہ لگنا ہے جدو سارے تیرے منہ مٹی پا کے آ جانی خبر آنا اتنے رسول اللہ نے بھی یہ گل یاد رکھی جی رسول اللہ نے پوچھ لیا تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے کی جواب ہے کسی کو حضور دیا فلم انگریز بنا دے من نو یارہ فیصلے ججا نے حضور دے نہیں مننے ایسی اے یکم اکتوبر نو گل کرنی یارہ فیصلے رسول اللہ دے ججا نے نہیں مننے اتنے ہلکے کتے بھی رسول اللہ نو جانن کائنات دی ہر شہر رسول اللہ نو جانے تے جج نہیں سمجھان دے کلمہ پڑھ کے کہ حضور کے فیصلے ہیں اسی یکم اکتوبر نو یہ گل کرنی اور کوئی مقصد کوئی نہیں نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے صرف ان سے ایک سوال ہے دسو جلا کتا وہ ایک کافر پیچھے لگ پیا وہ کافر جا کے دریا دریا میں چھال مار دیتی کافی دیر اس کافر نے پانی سر سر پانی پائی رکھیا انہیں کہا کتا چلا گیا ہونا جلا کتا جدو نے سر باہر کٹیا تو یم تزر کتا کنارے کھڑ کے وہ انتظار کر رہا ہوں کافر ذمی جی سارے ملک چی جی سائی رہتے ذمی وہ زمی نے کہا مینو اس ہلکے کتے کو بچا کون سکتا انہیں پانی جو چار کٹ کے ہلکا کتا کنارے تے کھڑا سی انہوں کہنے لگا فکال زمی ہو اور زمی کہنے لگا یا کلبو انہیں کہا جلیا کتیا تو تین ایو نہ انی فی دمت محمد میں حضور دی پناہ لینا ہوں لڑنا ہی میں رسول اللہ دا واسطہ پانا ہوں رسولہ واسطو کتا لا دسو یار کلمہ پڑھ کے کورسیاں بہ کے کہہ دینا اُسی حضور دے فیصلے نہیں من اسی نہ کوئی سوال ہے ساڑا سانو آج مطمئن کرن کل مطمئن ایسی زندگی مر مرتا ویسے بھی جانا ہے جان ہو سکتا میں جاندہ جاندہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ بچائے جو ہو گیا تھا اسے کوئی نپ لینا ہے جاندہ جاندہ ہزارہ مر جاندہ کوئی ہارٹ اٹیک نہ مر گیا کوئی شوگر ہائی ہوئی مر گیا کوئی لو ہوئی مر گیا کسی کا گردہ فیل ہویا کسی نے بریان ہیمرج ہو گیا کسی کا فلان ہو گیا کسی کا جگر جواب دے گیا جاندہ جاندہ بندہ مر تو انجی بھی جاندہ تو غازی علم الدین حضور کے نام سے مریا تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چم دیتے تے قیامت تک دس مرد بندہ انج بھی جانا روزانہ نہیں مر لوگ مرتے ہوں بھی کئی دے قبر تیار ہو رہی ہونی کئی دے کفن سیتے جا رہے ہونے کئی دے جناب پھل فل بازار خریدے جا رہے ہونے کئی دے فون آ رہے ہونے کئی نو سرد خانے چ رکھ دیتا کہ ہونا ہے جی باروں جی پتر نے آنا ہے مرد تے بندہ انج بھی جانا لیکن مرے تے چج نہ ہوے کانسٹیبل تے سٹھ لاکھ بندہ جنازے آ جائے اے کلاس کے والے یہ نعرہ نہیں آتا اے تے دنیا دے بچے بچہ لا بیٹھا تھی اجی سوچ رہے ہو بھائی کیون لانا ہے بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ جی میں اتنا وقت کٹ کے آ گیا تو تھوڑے کو صرف حضور تھا میں کوئی اپنے نعرے لوا رہے ہیں اصل مولوی پیرا نے نعرے ہی بند کرا دیتے ہیں آپ بس حضور کی بات کرو کیوں جی آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے چھوڑو حضور کی بات کرو جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی نا تو بلال کعبے کی چھت پر چڑھ ہی جائیں گے جب حضور کی بات ہوگی تو اسامہ بن زید کعبے کے اندر چلے ہی جائیں گے جب رسول اللہ کی بات ہو جائے گی نا تو حضرت عمر اسامہ بن زید کو کہتے تھے امیر و ناب ہاں جی حضرت بلال نو حضرت عمر کہندے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا فرمایا ابو بکر بھی ساڈا سردار تے بلال بھی ساڈا سردار جب حضور دی گل ہو جائے گی پھر بلال بھی سردار بن جائے گا اس واسطے حضور کی بات کرو لوگا تے حضور دے فیصلے نہیں مننے دسو جو قیامت والے دن اے سارے مولوی پیر لیڈر یہ رسول اللہ نے سارے نو بلا لیا پاکستان دے نو کہ دسو اے تواڈے ہوندے میرے یارے فیصلے یارہ فیصلے اگلے نہیں مننے تے دسو تساں اس ویلے کی کیتا سی یہاں کی جرت کیوں ہوئی یہاں تو کلو والا پڑھنی نہیں آدیاں یہاں تو چاہیے سی جدو حضور دے فیصلے پیش کرتے ممتاز قادری دے مسئلے تے جج کرسیاں تو تھلے پلوں ترآدے انہوں نے حضور فرمایا گل مک گئی اسی کون ہو گیا یہ چوڑے اتنے بہت بکواس کیا یہاں نے اسی یہاں کو جواب پوچھنا اس گل کا حضور دے فیصلے تو اسے کیوں نہیں منے انگریزوں کے ججاں کے فیصلے تھی من فلاں ٹٹو نے یہ بات کی فلاں چوڑے نے یہ بات کی فلاں ہندو نے یہ بات کی اور جب حضور کی بات آئی تو تم نے کہا ہم ان فیصلوں کو نہیں مانتے یہ جواب یہاں کو پوچھنا ہے اسے گل تو یہ ڈرے کھڑے ان کے مولوی آ جانا ہے اسی انہوں نے کیا موٹر وے تو بورڈ لائے اسی انہوں نے اٹھ دن کا دتا اٹھ دن کے اندر اسلام سلام والے پہلی بار انہوں نے پتا سی ڈی چوک والے نے پھر آ جانا ہے اسی کوئی صداگری تو کرنی کوئی نہیں آیا تو دوسرے کمرے چلا گیا نے بسکٹ کھا کے میں جدو مذاکرات کرن گیا نا وزیر اعلیٰ ہاؤس زہیم قادری تے سی سو پی او تے فلانے بیٹھے سن میں انہوں نے کیا ہوئے گل سنو زہیم نو میں کیا میں تسی بڑے چھوٹے لوگ ہو تے گل بندی نہیں تو جب گل ہوئے گی نا تے ممتاز قادری دا خون ساری جو سکیا کوئی نہیں اسی کو حساب لینا این کم دے سن وزیر صوبائی این جن کم دے سن کم دے سن این میں تو سادہ پانی بھی نہیں پیتا کہنے سے یہ کھاؤ یہ کھاؤ میں کہا ممتاز قادری نو شہید کرنے تو بعد یہ چیزیں کھوا کے لالا پاپ بھی دینا چاہتے ہو میں کہا نا اسی مر بھی گئے اپنی نسل نو کہہ جاؤں گے ممتاز قادری دا حساب لینا ہے اسی تواڈے کو جڑا بندہ بہت دل بیٹھے ہو میری گل سمجھ بھی کوئی نہیں آنی بالکل بہت دل بندے میں ویسے بھی کدی گل کی جانا بچا بچا کے رکھن ڈنگی لے جائے گا یہ جی؟ بم دھماکے لے جان کے اسلام جانا نہیں لگتا کسی دیا لوے تو چج دیں لا خون بھی یہ لوگ ممتاز قادری کا ایک خون لیا اوباما تک جو جی اٹھے وہ وہ دسوائے منڈے نے کی کر دیتا وہ سٹ لاکھ کدھرو آ گئے ہوئے وہ دسو اے برحان وانی مجاہد جڑا مقبوضہ کشمیر دا ہے سارے حکمران بھی دلیل دے پھر دین مقبوضہ جی جی دہشت گرد دو لکھ جنازے وہ کیوں ہوا جی مقبوضہ کشمیر سانو یہ جواب دین گے سانو مطمئن کرو اتنے حضرت عمر نے مار نہیں دیتا بندہ انہیں فیصلہ نہیں منے تو رب نے ایک پورا رکوع نازل کر دیتا میرے حبیب عمر جڑا کام کیتا ٹھیک کیتا آج ہر چوڑا اٹھ کے کلو پڑھنی نہیں آتی حضور دے بارے تو پھر حضور دے فیصلے دے بارے گل پھر ممتاز قادری دے بارے گل کر پھر تسی مرزی بھرتی کیتے مرزائی بھرتی کر کے آج مرزائیوں کے خلاف بات کرنا بھی جرم ہے نظیر غازی مولوی نہیں اور یہ مقبول جان مولوی نہیں اسی انہوں نے بلا رہے ہیں صرف اس واسطے بلا رہے ہیں تاکہ سٹیج تے اسی حکومت نو دسیے کہ جنہیں حضور دی عزت گل کی ابھی وہ کھڑے ہیں اسی انہاں دوہاں دی تقریر بھی کرانی سٹیج تے مولوی باویں نہ کرائیے کسی لیڈر نہ کرائیے ایسا کرانیاں دیا حضور دی عزت تے گل کی دسو جی حکومت نے یہاں دونوں نوٹس بھیج دیتے بھائی تسی مرزائیاں دے خلاف گل کیوں کی انگریز پیر میرے نشان نوٹس نہیں بھیج سکیا ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਗ- ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਕਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮ- ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਖਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਰਾਉਲ ਵਰਾਏ پیر میر علی شاہ جڑا کتا رکھیا نا اس کتے نے جڑا موتر کیتا نا مرزئی تو دے برابر بھی نہیں ہو سکتا میرے خلاف دو ہون پرچے ہاں تو میں نو بلاؤ پھر میں تو انو دسا پھر گال تسی اور یہ مقبول جان دیکھ لیں میں ان گال لے کر رہے انہوں نے ایک گال نہیں کی تھی انہوں نے علمی گلنا کر دے رہے پیر میرے علی شاہ دے کتے دے پیشاب دے برابر بھی مرزا کوئی نہیں حضور دی شان تے وراول ورا ہے تے اسی گل کردے ہی کوئی نہیں تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم تیرا مد سے خاں ہر نبی و ولی ہے ابیتا آپ جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا وسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے سبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تو سمجھتے ہو بھائی حضور دے غلام دنیا تو چلے گئے اسی جو من مانیاں کرے گی مرزائیاں دے بارے مرزائی تسی کٹو تو صحیح یکم اکتوبر نو لکھاں نے نعرہ اوتھے تے اچھل کے نعرہ تے تو کلاس کے ہیں نچتے ہیں باہر نکلنا ہے اے ڈر کے نہیں نکلنا جا رہے ہو نہ کہا حضور کا نعرہ اور کتھے جا رہے ہیں پترا ہاں۔ سمجھ آئی بات جی صحابہ بھی پیچھے رہ گئے نا جڑے ترے غزوہ تبوک تو پنجہ دن حضور انہوں نہ نہیں بولے اللہ کے انہوں پتے جان کے جڑے حضور دی عزت واسطے نہیں نکل دے اے دکانداریاں کرن ہاں جی ڈیڈ درد سی تین صحابہ نا لوگ اسی مولویاں تقریریں ہی کیتیاں حضور کدی ناراض ہی نہیں ہوندے امام حسن فرمانن ویزا غدب آرد و شاہ حضور جدے تو ناراض ہوں سن پھر او دا ذکر بھی کدی نہیں سی حضور نے کی یہ امام حسن دے عزیز سے راوی راویان فرمایا اشاہ دا مانا حضور دوبارہ او دا تذکرہ بھی کدی نہیں سی کیتا جدنا ناراض ہوندے سن پنجاب دن حضور نہیں بولے ترے صحابہ نال صرف غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گیا کعب بن مالک کا دن کہ میں مسجد جا کے نماز پڑھتا سی رسول اللہ میں نے پورا مدینہ آج نبی ہو گیا حضرت ابو قتادہ انہ دے چچا زاد بھائی سن اور کعب بن مالک دی دی انہ دے بیٹے دے گھر سی فرمانے سب تو زیادہ پیار مدینہ چ ابو قتادہ نال سی کہنے میں باغ تو جھانک کے ابو قتادہ نو سلام دیتا باغ دی گوڈی کر رہے سن انہ میرے سلام دا جواب نہ دیتا پھر میں دوبارہ سلام کیتا تیسری واری میں کیتا میں کہا اللہ دی قسم ہے میں اللہ رسول نال پیار کرنا حضرت ابو قطع فرمان لگے تو کرنا یا نہ کرنا حضور نے منع کیتا تیرے نہ گل نہیں ہاں جی، چچا ایتھے ہاں، کہنے نہیں ہے میرے چاچے دا پتر سی سچا فرما دیں بخاری دی حدیث ہے فرمایا سب تو زیادہ مدی میرے پیار ہونا دا سی لیکن جدو حضور نے فرمایا پھر گل نہیں کی اجن نہیں ویکھیا کیونکہ ویکھتا نہیں رہا حضور نے شکایت لگ جائے گی کوئی بھی ویکن والا کوئی نہیں انہوں نے کہا حضور نے منع کیا تیرے گل نہیں محبت ہے کہ محبت یہ ہوتی ہے چاچا بھی ٹھیک ہے ماما بھی ٹھیک ہے محلے دار بھی ٹھیک ہے مرزائی بھی ٹھیک ہے گستاخ بھی ٹھیک ہے تو کلمہ انہیں رسول اللہ دا پڑیا باز آؤ اے تو کسے نے کام کوئی نہ دنیا نہ آخرت گل کرو ہاں نے وفا کرو بس اے تاریخ لبا کہ یا رسول اللہ دا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں نعرے ایسا سارے بند کروا دیتے لگیا کسی نعرہ اے علماء علیہ سنت نعرہ لایا علماء علیہ سنت ساری مر جان نہ ناموس رسالت ہوتے جنہیں کام نہیں کیتا تو پھر بھی اسلام کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے جی میں مر جا اتنے جاندے جاندے اسلام اپنی پاور نال کھڑیا مولی خادم دی پاور نال تھوڑا کھڑیا اسلام اپنی پاور نال کھڑیا ہو جی دی پاور نال کھڑا ہوں تا کسی پیر دی جتی پیر آ جاوے تا مرید ناراض دے یارہ فیصلے نہیں مننے کیڑا پیر باہر نکلیا دسن نا جی کیڑا پیر باہر نکلا حضور دی عزت واسطے اتنا بھی یہ نہیں کیتا ججا کہ تسی کون ہوندے ہوئے چلو ممتاز قادری دا مسئلہ تے اور سی انہاں دے نزدیک حالانکہ ممتاز قادری دا مسئلہ ہے ہی ناموس رسالت دا مسئلہ انہاں دے نزدیک ممتاز قادری بھی غلط ہویا چلو مان لئی لیکن ججا نے حضور دے یارہ فیصلے نہیں مننے پھر میرے نہ بھرتی کیتے کتے بھرتی کر کے پھر ممتاز قادری نو پھانسی دے پندے دی طرف لے گئے رستے انہیں کتنی گالاں کڑی ہونیاں ممتاز قادری نو جان دو اس گل نو تسی انہیں کتنے دھکے دیتے انہیں ممتاز اے بار بہ کے کتے ہم بونک دینا حضور آخری نبی نہیں ہے آخری نبی نہیں ہے تو حضور عاشق ڈا چڑھ گئے ہونا کتنے دھکے دیتے ہونے لیکن لکھا سلام قادری ہوئے ڈھٹھا نہیں رستے کس دلیری تک جا پہنچیا لیکن یہاں نے چائے ہوئے سن کہ ممتاز قادری نو رستے ڈا کے پھر مووی بنا کے نیٹ پہ گے گیاش عاشق رسول ہے جڑا فندے دی طرف جانے ڈہ پیا گھبرا گیا لکھا سلام قادری پانچ پانچ فٹ اگے چلیا میں اقبال کو پوچھا کیڑی پاور سی جتنا ممتاز اگے اگے چلیا اقبال کہندا تینو پتہ نہیں دل زیش کیو توانا می شوت خاک ہم دوشے سریا می شوت اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکدا پھر غازی تنویر ہر ہفتے میں غازی تنویر جیل وچ نہ سکاٹ لینڈ میں سونی جی انہوں چادر بھیجی موڑے والی پگڑی بھی اپنی بھیجی ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਦੀ 20 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਇਆ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ اتوں دی جم پالے لندن دی اترو پاکستان دی نہیں ہے پاکستانی لیکن جمی اتھی ہے وہ انگریزی صحافیہ نے پوچھا کہ تیرے شوہر نے صحیح ہے انہوں نے کہا صحیح کیتا ہے دسو یار ولیتی کڑیاں کمن صحیح کیتا ہے اتنے دیسی کڑیاں کمن پترا لاہور نے جامی حالات نہیں جی اتنے دیسی کڑیاں کمن ہاں بچے حالات نہیں اٹھی انہوں دی ولایتی کڑی بول اٹھی انہیں کہا میرے شوہر نے صحیح کیتا ہے دسو جے دا شوہر ستائی سال قید سن کے اندر بیٹھے ہوئے تے بیوی اتنی دلیر ہوئے تے دا مطلب دیسی ولایتی نے نہیں گل وچ ہو رہے جیڑی میں کہنا ہوں نا گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے ہاں گل وچ ہو رہے ہاں، دسو کڑی کتنی دلیر ہے میں نے غازی صاحب فون کر دیں نا گل نال گل کردے کردے کہندے لبیک صدقے یا رسول اللہ میں انہوں نے پوچھا بھی تھی یہ کیوں کہ سد کے یارسولہ میرے نہ گل کردیا کردیا یہ نعرہ کیوں شروع کر دینو مینو لگے بعد انگریز نا یہ میری ٹیپ سن دین فون دی تو میں اس واسطے بار بار یہ نعرہ لانا تاکہ وہ یہ نہ سمجھن میں ستائی سال قید سن کے گھبرا گیا میں ہونے بھی دلان دو انچ انہوں کا دے کہ جدو انگریز عورت جج سنا لگی نا فیصلہ تو میں گربان کھول دیتا کہنے دو سال ہونا سزا ہی میں نوتے تاں سنائی آخری حد ہوتے پنجی ہے کہنے لگے میں انہوں دے جاج دی جڑی گستاخی کیتی نا میں ایز کھول کے میں اینج کیتا تے او نال فیصلہ سنائی آوے میں نال کہہ رہے سی صدقے یا رسول اللہ لبیک کہنے انہوں فورس بلا لئی اندر انہوں نے کہے جاج ساڑے نو گالاں کٹ رہا انہوں نے کہا منڈیا تو کی کہنا انہوں نے کہا نہیں گالاں نہیں کٹ رہا انہوں نے کہا پھر گل کی کرنا انہوں نے کہا میں نو گل کر رہا ہوں بھئی تو جو مرضی سنا میں اپنے نبی تے قربان ہوں دیکھو جی اتو سکاڑ لین جا کے بندہ حضور دی عزت مولانا حالات لاہور ٹھیک ٹھیک یا نہیں ہاں۔ نچدے آنا ہے اسی انہوں دسنا ہے حکمران یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اب لبرلزم کی طرف جا رہا ہے لبرل دا مانا جانتے ہو جی مذہب ہی کوئی نہ ہوئے اب حکمران یہ کہتے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اسی یکم اکتوبر نو لکھا نے نعرہ لا کے انہوں دسنا ہے کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا بلکہ غلامی رسول کی طرف جا رہا ہے بس مدرسے مدرسہ تھی کھولیا کی نام رکھا جامعہ فاروق کیا ہوں مدرسے جڑے مولوی پڑھا دیں نہ پڑھ دیں کہیں جی وہ جلوس تو نہیں جانا پڑھائی پڑھائی ضائع ہو جان حضور دی عزت دا جلوس ویسے جلوس لاہور نہیں جانا بھائی مذہب میرے علماء بیٹھے نے نہ کو پوچھو اصحاب صفحہ کی کرتے سن صرف پڑھتے سن وہ رسول اللہ دیا بکریاں بھی چرا سن حضور دے اٹھ بھی چرا سن حضور دے گھوڑے تے خچرا بھی چرا سن پھر حضور دیا اونٹنیاں دا دودھ دھد لے کے حضور دے گھر دیندے سن پھر پنجا پنجا سو سو حضور دے مہمان آتے سن انہوں کے گوڑے اونٹیاں دے سن انہوں نے چارہ بھی پان دے سن دی خدمت بھی کر دے سن پھر مسجد نبی شریف دی صفائی بھی کر دے پھر اتھے تک نہیں چورہر جنگہ میرے آقا و مولا دی زہری حیات اچھ لڑیاں گئی ہیں ستائیس غزوات غزہباد جو حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے سنتالی اوون جنہوں نے صحابہ نو حضور نے بیجا خود تشریف نہیں لے گئے یہ چورہر جنگہ بنتی اے انہیں چرہتر جنگہ میں صحابے صفہ گئے طالب علم سارے گئے کیوں جی انہوں نے سبق نہیں سن عرض کی سبق پڑھانا سو جنگ لے ٹو اچھی تو سبق کہنے کہ اشڑیاں چارے پاؤ بلکہ عروہ بن مسود کہ گل بچے کہہ دن میدان ہے دیبی بعد چھ جا کے نو انہوں نے اے قوم واللہ لقد وفت علی الملوک و وفت علی کیسر و کسرا و نجاشی واللہ ان رہت ملکن قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا اور وہ بن مسعود کہنے لگے سنو اے قوم میں کیسر و کسرا تے نجاشی دے دربار اچ گیا جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا اتنے میں ایک گل کرن لگا جڑی میں کرنا چاہندا باقی تے لمبی حدیث ہے انہیں کہا واللہ ما تنخم نخامتا اللہ وقت فی کف رجل منہم فدلگا بیا وجہ وجلدہ ویزہ امرہم ابتدرو امرہ ایس لفظ ہوتے میں گل لیانا چاہتا چودہ سو صحابہ یا پندرہ سو اختلاف روایات عروہ بن مسعود کہنے ہیں حضور ایک صحابی نو کہنے سن اٹھ کے تے میری اونٹنی نو گھا پاؤ تے ویزہ امرہم ابتدرو امرہ تے چودہ سو اٹھ کے دوڑ پاؤں دے سن حکم بلال نو ملدہ سی میری اونٹنی نو گھا پاؤ تے بلال ہی نہیں نال عمر بھی دوڑ پیتے مولا علی بھی دوڑ پیتے صدیق اکبر بھی دوڑ پہ سر سارے شیر اٹھ کے دوڑ پہ سر اے گل ہے اتنے کہ جی تسی چلے جاؤ میں ذرا پیچھے بیٹھے ہاں، میرے ڈیڈے چ درد ڈیڈے درد ہوئے یا نہ ہوئے ڈیڈ نو بھائی درد تیرے بڑے ناز اٹھائے اج لاہور جانا ہے کیوں جی میرے تای کا ویاہ سی میرے تای کے پتر برات آنی سی ساری برتن شاید چھوڑو ہاں اتنے آنا ہے لاہور کیوں جی ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾ ਜੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਏ ਰਾਸ ਵਿਖਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿਉਂ حضور دے محبوس واسطے نکلو بڑا اے بہت ہو چکیا اس واری کھلا بھی مدرسے نے بند کر دیتی دی یعنی بہت غلط راستے چل رہا سی اے جب جی بیریل نہ لایا نا آگے بیریل جس تیزی نہ آئے گیڈی چلا رہے ہیں پچھلے جڑے حکمران گزرے سن نا ایک بدماشی تو بعد رک جاندے سن یار بڑی بدماشی ہو گئی مشرف ایک دو دن بدماشیاں کرنے بعد رک پے سے اے ممتاز نو پھٹے لا کے علماء نو فور شڈول لا کے مسجدوں کے سپیکر اتار کے پیر میرے لی شادی کتاب تے پابندیاں لا کے اجے تک یہاں کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو بیرئر جب تھی نہیں لاؤ گے تو کل تو یہاں کہنا مسیدہ بھی تالے لا دو خود خطبے بھی لکھ کے لیا دے انہیں کہنا ہے مدرسہ حفظ دے بند کر دیو اتنے دہشت گرد تیار ہوں یہ بیرئل بنایا ہے اسی یہ یکم اکتوبر نو اسی لانا ہے بیرریل کہ مسجدوں کے سپیکر دوبارہ چار بحال کرو میں جی رسے جو آنا میری شرمندگی نہ سر جھکتا رہتا جدو میں ویکنا ہر مسیح اتنے ایک سپیکر لگیا دسو یار جو گند دنیا دا ڈروڈا تے لگا کھڑا اور دیا تصویر گند او جائز ہے تے اللہ دے گھر اتنے تر سپیکر اتار کے تسی کیڑا کام کیتا تسا مودی نو مودی نو ہرا سکتے ہیں نعرے تکبیر تو علاوہ مودی کو ہر شاید تھوڑے نالوں زیادہ ہے وہ امریکہ بھی آ کھڑا ہونا ہے روس بھی آ کھڑا ہونا ہے وہ پورا کفر آ کھڑا ہونا ہے مودی نال تصویوں اجنج نہیں ڈال سکتے تو تھے تو شاہی کوئی نہیں ایک ایکو شا اسلام دی پاور ہے تھوڑے کو اکبر مسیح تو اتار دیتا ہے تو فوجیاں بھی تھی پابندی لا دینی اللہ اکبر نہیں کہنا ہوں بارڈر تے جا شرم کرو تھی کس طرح حضور کی امت کو لے جا رہے ہو یہ نعرہ ہوں اُسی لا طالب علم تھے پڑھاؤ ان شیر تیار کرو ابو را نشین بناؤ جی ہاں بالکل ابو رحرا دا شیر بناؤ جڑے مسیطوں میں بھی حضور د بھی پڑھن تو جنگ تبوک بھی پہنچے گا بارہ سو کلو میٹر پیدل چل کے حضور تے تو صاحب جنیاں جو اٹھا دی پانی کٹ کے پیتا یہ بھی نہیں کیا حضور جنگ آئے لیا پانی بھی نہیں دیتا اج دو روٹیاں کسی نے نہ ملن وہ کہنے جی حضرت صاحب چنگے اسی جلسے آئی سی تو اتنے تبرک ہی نہیں پکایا جہی قوم تبرکہ جائے وہ پیٹ تے پتھر بن کے خندا کھود نا نہ ਉਹ- ਉਹ ਅੱਠ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ 1200 ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗੇ ਯਮਾਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੰਗੇ ਯਰਮੂਕ ਵਿੱਚ ਤੇ 2300 ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਆਲੇ ਬੈਤ ਅ, ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਤਾਬੀਨ ਨਾਬੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੌਮੁਲ ਆਵਾਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2300 ਸਹਾਬਾ ਨ- ਨਾਬੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ گئے سن اکھاں لے کے واپس لوگ دے ہاتھ نپ کے تے گھر جائے سن مدینے پا لیکن کسی نے نہیں کہ یار کی بنیا اسلام نے سانو انہ بھی کر دیتا قسم دے کھانے کھا کے پھر تسی اسلام تلا کر رہے ہو اس واسطے کیوں جی بڑے بڑے میں تو مسئلے بہت سارے چھیڑ دیتے ہیں انہیں حضور دے دین دا کم کرو بس اور کچھ بھی کوئی نہ نے کائنات کچھ بھی کوئی نہ نے کائنات نہ اتھے تے نہ اتھے نہ قبر تھوڑے کسے کام آنا ہے نہ دنیا آخرت کسے نے کام آنا ہے صرف رسول اللہ نے کام آنا ہے تے رسول اللہ نے جے پوچھ لیا نا کہ میں نو ایتھے لوگا پتھر مارے دین دی خاطر تو دس مولوی میرے خاطر کی کیتے میرے ممبر دا کھا ہی ساری زندگی اپنا مستقبل بنا رہا تے میرے دین دا مستقبل کدی نہیں سی سوچے تو بس اتنا ایک سوال ہے جے دا جواب جب کول ہے تو سبحان اللہ جے مولی خادم ہے تو سبحان اللہ جے اندر بیٹھ کے دین بچتا تو میرے آقا کدی بدرج تشریف نہ لے جا بلکہ اس نال بڑا شعر ہے میں اپنی گفتگو مکا چھڑی بس اتنی گل کرنی سی اے بھی میں ذوق ویکھ کے دو گلاں کی ورنہ تقریراں دا ویڑا نہیں ہاں جی اے تے آن دا ویڑا ہے ہاں جی صرف ایک گل ایک کہ بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن جی اندر بہ کے دین بچتا تو پھر امام حسین کر بلا بچ دین واسطے تو نکلنا پڑنا اسی حاضر ہاں سب کچھ حاضر ہے جی ساڑیاں جانا مال عزت آبرو حاضر ہے مینوں تو حکومت نے لکھ کے دیتے ہویا کہ تیری جان نو بڑا خطرہ ہے تیرے بارے بڑے سانوں تھریڈ آئے ہوئے تے تو اپنی سرگرمیاں محدود کر دے اندر بیٹھا رہا کر تینوں کوئی بندہ بھی مار سکنا کیوں کہ توں جو کچھ میرے رزیا بارے گل کرنا تیرے تے میں اسی تیری جان دی حفاظت نہیں کر سکتے تے میں انہوں نے کہا پہلے تسی تصویر میری کتھے کر دے ہو میں جنہ دی گل کرنا او جانا تے میں جانا کیوں جی میری میری تو گیٹی بھی کوئی نہیں ہاں جی نال محافظ ہونا اٹو بچو حضرت صاحب آ رہا ہے مرضی تھلے کٹا آ رہا کدی بھی اثر نہیں کی. سمجھ آئی جنہ کا کام کر رہے ہیں مر گئے تو مرنا تو ایک دن ہے جی، جانے مر گئے تو سبحان اللہ نے کہنا مولانا حضور دی عزت سے پیرا دے دے چلے گا اصل کوئی لکھا کیا ہوا بھائی سو سال زندہ رہنا ہے کیوں جی جس دن مالک دل چاہے لے جان لیکن لے جان حضور کے نام سے بس تو تصویر اپنے ڈرے ہو تو آڑے رنگ فک ہوئے کڑے نا کچھ نہیں آتا سوئے اپنے چہرے سے خوشی لیاؤ او کچھ نہیں ہوتا چلے ہو او غازی علم تسی تسی کہے مولوی تو مروہ ہوئے سانو بھی او تو اسلام نہیں تو آڑیاں جانا پکے میں تو انہوں لکھ کے دینا اسلام تو آڑیاں جانا نہیں لینا جی اسلام جان لینی ہوتی نا تو ستارہ لکھ بندے لے کے اسی گئے سی ڈی چوک اسلام نے ایک جان بھی نہیں لی چوی کلو میٹر انہوں نے ساڑھے تھے ربڑ دیاں گوڑیاں ماریاں آسو گیس دنیا دا سوٹ دیتا ہے ایک بندہ بھی ساڑھا نہیں اسی ہوتے بکھے رہے پیاسے رہے ہوتے جناب گھا کھا دا ساڑھے بندے نے لیکن پھر بھی دلیر رہے کیوں جی اے ڈی چاوک اسی اپنی طاقت نہ تھوڑے بیٹھے رہے اے تے آئے سن ساڑھوں اڈان واسطے وہ جدو ویخ دے سن نا کہ اے جڑے چار دن دے بکھے پیاسے ہیں اے گریبان کھول کے ادھر نس پوندے سن کہنے تنوی نبی دا من او کہنے نو کیڑیاں پلاؤں آنکھ ہوتی ہیں وہ خڑکا سن جدو بھائی جی ہوں جی ہون لگا آپریشن سارے بندے وہاں ویل نس پہ سنتے بلاوہ آ گیا میں آیا بلاوا نہیں پترو یہ وہی فیض ہے جہاں صاحب دریاوا فرما سو راہ دے بغیر سمندر گھوڑے سٹ دیتے جناب یہ پاور ہے بھاویں ابھی کمزور ہاں صاحب صحابہ ہے لیکن کنیکشن تو سارا انہوں کیوں جی بس حضور پیار کرنا ہے اِن واہ پیار کرنا ہے رسول میرے آقا خود خاں وہ گل سید عرفان شاہ علی رہ رہے عرف نانگا مست جڑے تیرہ سال دادا صاحب مجذوب رہے انہوں کو جیڑا بندہ بھی دم کرا بندہ ٹھیک ہو جانا انہاں دے دم میں بڑا اثر ہے میری مسجد چاہے تو بندہ نوجوان بڑا ہی بیمار وہی حالت غیر میں کہ شاہ جی انہوں دم کرو شاہ جی دادا صاحب نے کہا جناب انہوں پھوک مارو ساڈے سامنے انہوں نے کہا دادا صاحب نے کہا جناب انہوں پھوک مارو یارویں والے پیرو تسی بھی انہوں پھوک مارو اگو کہنے لگے منڈا نہیں ٹھیک کردار نہیں ٹھیک تو شاہ صاحب کہنے لگے کردار نہیں ٹھیک تو ہے تو اپنا ہی نہ کل ٹھیک ہو جائے گا دم انہیں کیتا وہ منڈا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اتنا دا تو میں کہنے تینوں دم نہیں میں دم کرو میں اٹھ کے چل پاؤں کہنے لگے تینوں نہیں کرنا تیری گل ہو رہے تیرا مسئلہ ہو رہے بھائی میں نے تو تیرے کو ڈر لگتا میں نے تو فون بھی نہیں کر دے کسی دے ذریعے میں نے فون کر دیں میں انہوں کو سنگ لے ہل تقریر کردہ ہاں، پوچھا ہزاروں دا مجمع این جی مولانا بیٹھے این شاہ اور صدارت کر رہے ہزاروں کا مجمہ بیٹھیا ہاں، میں سید عرفان شاہ عرف نانگا مست دتا صاحب نے مجذوب کو پوچھا میں کہا دسو شاہ جی تا بڑا راست داد صاحب نال تعلق کے سارے فقیرہ تعلق کے میں تو ایک عام جہ تقریر کرنے والا مولوی ہے ہاں، تسی دسو میرے آقا و مولا اس وقت کی چاہتے میری امت کی کرے تو شاہ اور نے کیا حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگا ہے اے دادا صاحب نے مجذوب گھر گل کی تھی حضور خود چاہتے ہیں میری امت لبیک کا نعرہ لگا اے جڑی پاور پہ ہے نا لبیک دے نعرے تے تواڈے میرے واسطے چ نہیں گل وچ ہو رہے انشاءاللہ یکم اکتوبر نو تسی آنا ہے کوئی کوئی کان نہیں دھرنا جی کانفرنس ملتوی ہو گئی ہے وہ فلان ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہونا کانفرنس ہونی انشاءاللہ مطلب تسی جناب اوتے گجر والے پہنچو تو کہتے اگے حالات نہیں ٹھیک انہیں کہ حالات نہیں ٹھیک تے جانا تھا اسی ویلے ٹھیک ہون تو روزانہ نہیں لوگ جاندے انہیں کہ آج ہی تے جانا ہے سمجھ آئی خطر تابو تمہارا امتحان است یار ممکنات جسم و اقبال کہنا خطرے تے ویلے تے پتہ لگنا جڑا کیڑا سی تے لمبا کیڑا پہ رہے گا یوں ہی ان کا تو آڑا مدرسے نو اللہ کامیاب فرمائے بنان والے نو پڑھان والے نو مسجد ٹائلا شالا لواؤ نا ہاں پہلی لواؤ ٹائلا شالا کلاس کے رب نہ سودے کرو سونے جا ٹائلا لواؤ دا گھر کیوں جی ہاں بالکل سونا ہے پتہ لگے دوسری باری میں آ رہا ہے ہاں، ہوں تیسری باری آواں تو گل ہو ہوگی جی تیسری باری انجی ہو تو پھر میں مڑ جاؤں گا بھائی ہاں جی ان شاء اللہ اللہ سودا کرو دے کے ویکھو تو صحیح ایک باری رب دے نہ آیا نہ کئی گناہ فقیر نو آگ نپ لین اتنے تو اس ہاتھ اس ہاتھ لو سود کھان والے بھی لانت لکھن والے بھی لانت دین والے کی بھی لانت گواہ بنا والے کی بھی لانت سود کی میں گل نہیں کر رہے سود بھی ست فیصد دے پینے کل اخبار میں پڑھنا میرا اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں الحمدللہ ہاں۔ میرا اکاؤنٹ کوئی نہیں حکومت بڑی کوشش کی ہے پیسے کتوں لینا میرے پتر نو نپ کے کٹیا انہوں نے دس تیرے پیو پیسے کت لا حالانکہ کٹن کا نہیں بنتا تقریر میں تقریر میں کرنا میرے بھی چودہ سال نہ دوں کٹیا کہا پیو پیسے کہا انہوں رب دینا وہ لگے سانو تو نہیں دینا انہوں کہا تو اڑا منہ میں دے وہ کہنے لگے اپنے پیو گلا کرنا انہوں کہا پتر جی ادا گلا ہی کروں جی وہ کہ پیسے کتوں لینا میں جنہیں ڈیوٹی دینا دیں تصویر بھی جنہیں ڈیوٹی دیں ان تنخواہ نہیں دیندے اصل بھی تو ڈیوٹی ایک دے رہے ہیں سانو تو دو ہاتھ ملنا کیوں جی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا نہ سات ست فیصد سود دسو رب کتنے دینا جی؟ سات سو فیصد ایک دیو تو سات سو کیوں جی جیڑا بندہ اور انما یوفت صابرون روح بغیر حساب بھی دضرت حضرت عبد الرحمان بن عوف صحابی رسول جد دنیا تو گئے نا تو انہوں نے جڑا سونا سی نا وہ کلاڑیا نال توڑا گیا سونا صرف تے باقی پتہ ہی انہوں نے کوئی نہیں سی صرف حضور نے دعا منگی سی حضور دے گھر کھانا لے کے سن تے حضور نے فرما دین اس کے بعد میں مٹی میں ہاتھ لایا تے پھر سونا بنیا یہ صرف حضور نے خوش کیتا انہوں نے تو تے میں حضور نے خوش کریں گے سانو رب نہیں دیں گے انہیں جانا سلام نہیں پڑھنا ایک شیر پڑھ دو